Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. İngilizce serisiyle bugün devam ediyor olacağız ve çok ama çok özel bir konuğumuz olacak birazdan. Çoğunuz tanıyorsunuz. Birazdan Leyla bizimle olacak. Leyla daha önce de kanalımda bana konuk olmuştu. Ancak o zaman e, Leyla'nın daha çok Amerika'da yaşamı, işte e, Chicago'da yaşamı, Amerika'ya geliş hikayesi gibi yaşamsal içsel şeylerini dinlemiştik. Bugün ise kendisi bizimle İngilizce öğrenmek konusunu konuşmak için burada olacak. Çünkü biliyorum ki ekran başında çok fazla İngilizce öğrenmek isteyen e, takipçim var. Onlar için e, Leyla'yla bugün bu konu üstüne konuşmak istedim. Çünkü hem kendisi İngilizce öğrenmekle ilgili bir işin içinde ve çok güzel şeyler yapıyor. Hem de ee, o da bizim gibi farklı bir ülkeden gelip burada yaşamaya çalışan ve e, bu dili ikinci dili olarak öğrenen biri. La'yı buraya alıyorum. Konuşmaya başlayalım. Hoş geldin Leyla'cığım bir kez daha kanalıma. Sağ ol Ceylin. Həmişə səninlə video çəkməyi sevinirəm. Əvvəlki videomuz da çox maraqlı olmuşdu. Ümid edirəm ki, bu videoda hər kəsə faydalı olar. Aynen, aynen öyle. Şimdi e, şeyi de söyleyeyim bence yani biraz önce biz dedik ki Türkçe ve Azerice olarak devam edelim bu videoya. Çünkü izleyenlerimiz arasında e, iki taraftan da takipçimiz var. O yüzden bu şekilde daha faydalı olabileceğini düşündük. Aslında Leyla ile benim bir videom daha var. Onu da zaten buraya koyacağım ama o videoda aslında senin daha çok Amerika'ya nasıl geldiğin, ne iş yaptığın, işte oraya geliş sürecin, orada yaşamla ilgili şeyler konuşuyorduk. Bugün ise tamamen e, benim İngilizce öğrenmeyi hedefleyen e, takipçilerim için bir video hazırlayacağız. Çünkü sen artık özellikle bundan sonra tamamen bu işin de içindesin. O yüzden bence çok doğru bir e, konuk oldun bunun için. E, öncelikle sana hani e, şeyi soralım, hiç oralara girmeden senin İngilizce öğrenme e, tecrübeni. Çünkü benim kanalımda evet belki biz şu anda da bir platformdan bahsedeceğiz seninle ama özellikle belki imkanı olmayan, belki gidemeyen, belki ödeyemeyen belki yaşı dolayısıyla daha yapmak istediklerini yapamayan çok fazla insan var. O yüzden evlerinde kendileri bir şekilde dil öğrenmeye çalışıyorlar. Hani o yüzden senin de böyle kendi sürecin ve geçmişinden gelerek bize böyle biraz anlatırsan çok sevinirim. Çok sevinirim. Çok sağ ol Ceylin, çok yaxşı sualdır əslində. Mən özüm ingilis dilini tam olarak 13-14 yaşımda öyrənməyə başlamışam və mənim doğulduğum balaca şəhərdə, şəhərin adı Gəncədir. Orda Amerikan Amerikan bir məktəbimiz var idi bizim. Və əslində hal-hazırda dilbildə o vaxt balaca vaxt necə ki ingilis dilini öyrənmişdim, o metodları yəni proqrama daxil etməklə ə, başladıq, bunu deyə bilərəm. Mənim təcrübəm belə idi ki, mən ingilis dilini hər gün öyrənirdim və hər gün ingilis dilini istifadədə öyrənirdim. Məsələn, hansısa deyək ki, dərsə daxil olurdum və həmin dərsin deyək ki, 10-15 dəqiqəsi biz hansısa söz öyrənirdik və ya hansısa kitab oxuyurduq və dərsin geri qalan məsələn 50 dəqiqəsini oxuduqlarımızı sadəcə istifadə edirdik. Çünki mən bir şey anladım ki, əgər Biz ingilis dilində dilbildə bu sözü istifadə edirik həmişə. Experiential learning, yəni təcrübəyə dayanan təhsil. Yəni mən ən çox inandığım təhsildə budur ki, əgər öyrəndiyini həmin an istifadəyə qoymursansa, ondan nəticə əldə etmək çox çətin olur. Mənim ingilis dili öyrənmək prosesim ona görə asan oldu ki, mən sırf o mühitin içində idim və biz də dilbildə sırf onu yaratmışıq. O mühit harda ki, sən sadəcə olaraq məsələn Duolingo kimi girib məsələn telefonla e, əlaqədə olmursan da, sadəcə olaraq və ya sadəcə olaraq müəllimlə təkbətək e, danışmırsan. Sən o mühitin içindəsən. Harda ki, Amerikalı müəllim var, harda ki, ə, e, sənin onlayn sinif yoldaşların var və onlar ə, müxtəlif ölkələrdəndilər və o mühitin içində 10 dəqiqə ərzində öğrendiğini, 50 dəqiqə ərzində istifadə edirsən. Ve elbette ki, dersden çıxdığın an hiss eləyirsən ki, sözün əsl mənasında nəsə öyrənmisən. Peki, e, sən evdə ya da evde dediğim yani bir okul ortamına gitmeden e, İngilizce çalışmak ya da öğrenmekle ilgili böyle bize verebileceğin kilit böyle bir yöntem ya da e, öneri var mı? Dil öğrenmekte mənə elə gəlir ki, 5 dənə bloka eyni anda başlamaq lazımdır və bunlar oxumaq, yazmaq, danışmaq, qulaq asmaq və qrammatikadır. Və Bəzi çox dil öyrənən insanlar bunları bir-biri ilə səhv salırlar. Məsələn, onlar daha çox qrammatikaya fokuslanırlar, amma məsələn qulaq asmağı unudurlar. Və ya məsələn daha çox ə, oxumağa fokuslanırlar, amma danışmağı təcrübə eləmirlər. Bütün bu 5 hissəyə gündəlik formatda, yəni ki, fokus olaraq mənə elə gəlir ki, 6 aya çox yüksək səviyyəyə gəlmək olar. Və nəinki sadəcə olaraq dil öyrənmək olar, bu metodu istifadə eləməklə, məsələn, 6 ay sonra, 1 il sonra çox önəmli imtahanlara da daxil olmaq olar. Məsələn, IELTS, TOEFL. Çünki bunlar hamısı elə bu 5 bloku tələb eləyirlər. Və bu mənim ən böyük ə, əlbəttə ki, tövsiyəm olardı və növbəti demək istədiyim tövsiyə də budur ki, Sadəcə olaraq dil öyrənəndə bunu gündəlik həyatın bir hissəsi eləmək lazımdır. Məsələn, hər gün necə ki biz günorta yeməyi yeyirik. Hər gün mütləq şəkildə ingilis dilini həyatımıza daxil eləmək lazımdır. Və dil dili yaxşı bilənlər, dili rahat danışan insanlar o insanlar deyil ki, hansıları ki, ekstrem fərqli bacarıqları var. O sırf o insanlardılar ki, hər gün sadəcə olaraq biraz oturub məşğul olurlar Və əlbəttə ki, hər gün bu üst üste üst üste gəlir və 6 ay sonra sizin böyük bir nəticəniz olur. Ee, senin aksanını çok seviyorum, beğeniyorum. Ee, aksana gelince nasıl bir e, sence süreç bu? Yani ben şunu merak ediyorum. Sence bu bir dilde aksanı da öğrenmek sonradan başarılabilecek bir şey mi? Yoksa birazcık böyle erken yaşlarda öğrenmenin katkısı var. Aksan konusunda da önerilerini merak ediyorum açıkçası. Bunu demək istəyirəm. Birinci növbədə əlbəttə ki, dil öyrənəndə əgər siz o aksenti mənimsəyə bilirsinizsə, e, məsələn, o natural olaraq sizə gəlirsə, çünki aksenti öyrənməkdə orada fərqli elementlər rol oynayır da. Məsələn, e, tembr, səsin tembrı bilmirəm indi hansısa fizioloji məqamlar var ki, bəzi insanlarda yəni bu alınmır. Düşünürəm ki, aksent dili öyrənməkdə ən son məqsəd olmalıdır. Şəxsən mən belə düşünürəm. Çünki həqiqətən də məsələn özün də ABŞ-da yaşayırsan, görürsən ki, hər kəs fərqli aksentlə danışır və ə, dili əgər yaxşı danışa bilirsənsə, qrammatik mövzuda ə, yaxşı sözlər istifadə eləyərək, yəni düzgün cümlələr quraraq danışa bilirsənsə, rahat şəkildə aksent mənə elə gəlir ki, hər kəsin fikir verə biləcəyi ən son nöqtə olacaqdır. Sadəcə olaraq bəzi industriyalarda, məsələn, aktrisa olmaqda və ya aktyor olmaqda aksent orada məsələn rol oynayır. Çünki ingilis dilində yəni aksentsiz danışmaq lazımdır və çox aktyorların bu haqda mən videolarını görmüşəm ki, onlar sırf ingilis dilində tərtəmiz danışmaq üçün, yəni o heç bir aksentsiz danışmaq üçün aksent dərslərini alırlar. Yəni buna yönümlü dərslər var aksentini dəyişmək üçün. Sadəcə olaraq bunu demək istəyirəm. Bəzi insanlar düşünür ki, mənim aksentim onsuz da də heç vaxt dəyişməyəcək və bu onları ruhdan salır. Bunu deyim, əgər <laughs> aktyor və ya aktrisa olmağı planlamırsınızsa və ya ingilis dili müəllimi belə deyək də çox yüksək professional şəkildə olmağı planlamırsınızsa, inanın mənə aksentin heç bir önəmi yoxdur heç bir önəmi yoxdur. Um, amma mövzum barədə deyim, mən ingilis dilini 13 yaşımda öyrənməyə başladım və yenə də sən dediyin kimi o mühitdə Amerikalı müəllimlərlə öyrənməyə başladığım üçün mən əslində heç vaxt aksent öyrənmək məqsədi daşımırdım. Sadəcə olaraq necə sözləri eşidirdimsə, onları o şəkildə təkrar edirdim və e, elə də danışmağa başladım və son zamanlar bir şeyə əslində fikir verdim. Mən ingilis dilində bilirsən, bilirsən necə danışıram ilk müəlliməm kimi danışıram. Məsələn, o ingiliscə danışanda çox yüksək səslə danışırdı belə, çox sözləri intonasiya, yəni stress eləyərək danışırdı hər bir sözə. Və özümə fikirləşdim ki, əslində ilk müəlliməm, məsələn, başqa bir müəllim olsaydı, hansı ki, məsələn, çox yavaş-yavaş danışır, sakit-sakit danışır, bəlkə də ondan öyrən öyrənib elə danışardım da. Amma hmm, yəni ruhdan salmasın heç kimi aksent məsələsi. Əgər çox önəmlidirsə aksent, əlbəttə ki, ancaq native speaker, ancaq Amerikalı müəllimlə işləmək lazımdır və sırf aksentə yönümlü dərslər götürmək lazımdır və biz əslində dilbildə bunu başladırıq birazdan sonra. Çünki aksentə həvəsli olan insanlar var. Biz də fikirləşdik ki, niyə, niyə də yox? Sırf aksenti düzəlt, yəni sırf o aksenti əldə etmək üçün, o nəticəni əldə etmək üçün dərslər olacaqdı. Ona görə Ee, belə izləsinlər bizi Instagramda. Dil bil nedir? Ne yapıyorsunuz? E, amacınız nedir? Ve insanlar buradan nasıl faydalanabilirler? Her detayıyla anlatırsan çok sevinirim. Deməli, Azərbaycanda, ümumiyyətlə o regionda ilk İngiliz dilini online öyrənmək platformasıyıq və sadəcə olaraq e, dilbil e, koronavirus vaxtı ortaya çıxmış bir produktdur əlbəttə ki və bilirsən e, əlbəttə ki həmişə illərlə ingilis dili müəllimləri də olub, məktəbləri də olub, kurslar da olub. Bir şeyi mən həyatda başa düşdüm ki, yəni insanlara faydalı olmaq üçün ekstrem innovativ yeni ekstrem innovativ əvvəllər olmayan fikri düşünməkdənsə sadəcə olaraq insanların problemi nədir, hal-hazırda nə lazımdır onlara, ona baxıb o problemə uyğun bir şey yaradarsak əslində daha uğurlu ola bilirik. Sadəcə olaraq biz Dilbildə komanda olaraq 6 nəfərik komandada çox böyük bir komandamız var, çox əla bir komandamız var. Özümüz həmişə ingilis dilini ikinci dil kimi öyrənmişik, düzdür? Özümüzün sadəcə olaraq problemlərindən başladıq ki, nədir yəni problem? Bir e, tələbənin, bir e, gənc professionalın dil öyrənməklə problemi nədir? Zaman, düzdür? E, gənc yaşımızda biz çox pul qazana bilmirik və e, məsələn istəyirik ki, dil öyrənək, amma eyni zamanda da investisiyanı elə edək ki, bizə ziyan vurmasın. Sonra istəyirik ki, məsələn, Amerikalılarla öyrənək, amma Amerikalılar okeanın o tərəfindədir, çox çətindir tapmaq, yəni native speaker və s. İstəyirik ki, dili elə öyrənək ki, həqiqətən də nəticə əldə eləyək və bu gün sabah daha yaxşı iş tapanda, daha fərqli bir universitetə qəbul olanda, səyahət eləyəndə özgüvənli olaq ki, həqiqətən də mən öyrəndiyim dərslərdən nəticə almışam. Və bütün bu problemləri qruplaşdıraraq bir ə, e, insanlara bir ə, e, insanlara faydalı olacaq bir platforma qurduq. Harda ki biz bilirik ki, dilə gələn hər bir tələbə İngilis dilini sırf ingilis dili bilmək üçün yox, hansısa ciddi həyatı məqsədi üçün öyrənir. Həyatda daha uğurlu olmaq üçün öyrənir bu dili. Daha yaxşı professional olmaq üçün, daha yaxşı iş tapmaq üçün, xaricdə təhsil almaq üçün, səyahət eləmək üçün və Əlbəttə ki, belə olanda insanlar bilirlər ki, ki mən nəyə görə burdayam və mən dilbilə gələrək nə əldə edəcəm. Digər bulunan platformlardan hani biraz öncə də aslında bəhs etdin. Farklı yapmaya çalışdığınız ən önəmli şey nə idi səncə? Metodologiyadır. Hardakı metodologiya ə, e, nəticəyə fokuslanıbdır. Məsələn, bir çox platformalar var. Hardakı, məsələn, siz dərsə qoşula bilirsiniz istədiyiniz vaxt, məsələn, ə, e, istədiyiniz müəllimlə, amma dilbildə qoşu, dilbilə qoşulan tələbəm elə bir metodologiyanın içinə daxil olur ki, sikllarla bir səviyyədən o biri səviyyəyə keçir və tələbənin öz proqresi üzərində kontrolu var və eyni zamanda tələbə bilir ki, onu nə gözləyir. Yəni Dilbilə daxil olan dilbildə ən önəmli mənə gəlir ki, bizim fərqimiz odur ki, bir çox platformalarda məsələn biz nəyə fikir verdik? Ən böyük problem nədir? Dil öyrənməkdir. Platformaya daxil olursan 2-3 keçən həftə 2-3 dərs götürdün, bu həftə 1 dərs götürdün, gələn həftə götürmədin. Belə sistemsiz şəkildə əslində tam olaraq başa düşmürsən nə baş verir və bir nöqtədə ümumiyyətlə buraxırsan, E, çox belə itmiş olursan. Yəni ki, hiss eləyirsən ki, bir problemin var, amma problemin əslində həll olunmur. Dilbildə isə sistem elədir ki, sənin problemin burada %100 həll olunacaq. Sən bilirsən ki, sən bura daxil oldun. 28 dərs sonra sən növbəti səviyyəyə keçəcəksən və 28 dərs sonra da növbəti səviyyəyə keçəcəksən. Və bu sənə artıq açıq, aydın şəkildə sənin proqresini göstərir və sənə nəticə verir. Və əlbəttə ki, nəticənə uyğun olaraq da sertifikat da ala bilirsən, hansını ki, sən istifadə edə bilərsən öz ə, e, məsələn rezümə üçün. Daha net anlamaları açısından genel bir üyelik mi yapılıyor yoxsa e, sadəcə mən bir dərs almaq istəyirəm deyib də dərs ala biliyor muyum? E, onlardan da biraz bahsedər misin? Sadəcə olaraq e, platformanı e, platformaya baxmaq üçün, platformanı test eləmək üçün e, tələbələr məsələn 5 dollar ödəyə bilərlər və bir dərsə qoşula bilərlər. Məsələn, 3 3 günlük trial ala bilərlər. Görmək üçün ki, məsələn, platforma onlara uyğundurmu, deyilmi, müəllimlər kimlərdir və s. proqrama baxmaq üçün. Amma dilbildə tələbələrdə ən önəmli disiplina yaradan en önemli faktör odur ki, bizde aylık abone olursan. yani sen bir aylık ödənişi əvvəlcədən ettikten sonra sen bilirsen ki, senin bir aylık önünde bir planın var. En büyük e, gözlemim şu. Tamam çok güzel bu platformlar bu eğitimleri sunuyor ama e bu sefer yani bunu öğrenmek isteyen 35 yaşında iş sahibi biri değil ki öğrenci. Bence tamam tabii ki bunun da bir karşılığı var. Orada öğretmenler çalışıyor. Bunu e, bilsek de aslında böyle bir e, imkan yaratmanız bence çok muhteşem bir şey. Çünkü gerçekten ihtiyaç olan şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Açıkçası çok çok sevdim. E, peki sen e, kişisel olarak yani düşündüğünde bir öğrencinin İngilizce öğrenirken Buna bir bütçe ayırması hakkında ne düşünüyorsun? Ee, öz yenə də biz platformanı yaradanda öz problemlərimiz haqqında düşünürdük və hər insanın həyatında müxtəlif stadiyalar var, düzdür? Birinci sən məktəblisən, sonra universitetə daxil olursan, sonra daha yaxşı bir iş tapmaq istəyirsən, sonra dünyanı səyahət eləmək istəyirsən. Məsələn, indi hər kəsin həyatında bu stadiyalar fərqli-fərqli inkişaf eləyir. Biz e, platformanı quranda əsas məqsədimiz o idi ki, insanlara elə bir şey təklif eləyək ki, insanlara elə bir produkt təklif eləyək ki, o insanlara kömək eləsin ki, həyatın bir stadiyasından o biri stadiyasına keçə bilsinlər. Yəni onlar məsələn bilsinlər ki, mən bu gün dilbili əgər dilbilə qoşulsam, mən bilirəm ki, mən 6 ay sonra xaricdə təhsil almağa başlaya bilərəm. Bilirəm ki, 6 ay sonra daha yaxşı bir işə daxil ola bilərəm. Bu belə bir şeydir ki, mən bu ay məsələn 30 dollar, 40 dollar ingilis dili təhsilim üçün pul ayırıram Və bu o deməkdir ki, mən 6 ay sonra 1000 dollar daha artıq pul qazanacağam. Çünki daha yaxşı bir iş tapa biləcəm. E, fikirləşirəm ki, dili tək öyrənmək tamamilə mümkündür. Tamamilə mümkündür. Sadəcə olaraq Orada çatışmayan yegane hissə qulaq asmaq və danışmaq hissələri olacaqdır. Sosyal medyasına her şeyini koyuyor olacağım. Ee, bence çok faydalı olacak onlar için. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler e, aktardın bize. E, ben gerçekten benim takipçilerimle Dilbil'i de paylaşmak çok istiyordum. O yüzden bunu tek başıma paylaşmak yerine senle beraber yapmak çok istedim. Sağ olun Ceylin, çok sağ olun. Diləyirəm ki, herkes için üçün faydalı olar və həmişə sənlə video çəkmək xoşdur. <laughs> Leyla'yı da takip etmeyi lütfen unutmayın. Onun da hesabını aşağıya bırakıyor olacağım. Leyla'ya tekrar teşekkür ediyorum kanala geldiği için. Daha fazla İngilizce öğrenmekle ilgili içerik, Amerika'da yaşam ve çekim yasası, kişisel gelişimle ilgili videolar için kanala abone olmayı unutmayın ve daha fazlası için beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye!